Kasi, sumama kayo, anong pangalan mo? Pati yung... De, para sabihin nila sa'yo, akin to. Tara. No! No, no, no! It's okay. This is my own shit. Akin to. Yeah. Hindi, hindi ako nagsinunod. Eh. So, patapuntay na tao ko? Nag-picture kasi na ba't ayaw nila? Ayaw nila makita ni Bongbong? Kung kanina daw 7-Eleven? Para malaman ko sino yung mag-abuso. Tapos, hindi. Hindi nila ako pinabigyan sa gusto ko. Wala naman ito kalang sino may ari niya. Vampire kami, nagtatrabaho naman dito. Oo, hindi ka alam. Sumusunod lang kami sa sunod. Ano binibili ko? Gusto makilala sino ako? Ano binibili ko? Hindi niya kinuha? O ah, sige. Ate. Bibigyan ko. Small thing. Binagbigay ako 500. Yung bill ko. Nasa yung bill ko? Hmm. Tignan natin. much na kailangan mo? Teka.